सिबिल स्कोर क्या है और लोन मिलने में यह कितना उपयोगी है जानिए इससे जुड़े हर सवाल का जवाब ग्राहक को कोई भी क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से पहले ऋणदाता खुद को संतुष्ट करना चाहता है कि उधारकर्ता लोन को नियत समय में चुका देगा credit information bureau credit score के माध्यम से ऋणदाताओं की इस समस्या का समाधान करता है लोन डील को सक्षम बनाने में सिबिल स्कोर एक अहम भूमिका निभाता है सिबिल स्कोर जितना उच्च होता है आपको लोन मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है और शर्तें भी उतनी ही आसान हो जाती हैं। हालांकि अगर आपने पहले कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर शून्य हो सकता है सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है जो वित्तीय संस्थानों के साथ आपके लेन देनों आरोप आधारित होता है ग्राहक को कोई भी क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से पहले ऋणदाता खुद को संतुष्ट करना चाहता है कि उधारकर्ता लोन को नियत समय में चुका देगा credit information bureau credit score के माध्यम से ऋणदाताओं की इस समस्या का समाधान करता है जिस ग्राहक का क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक होता है उसे ऋण देने में ऋणदाता सहज होते हैं क्या बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले व्यक्ति को भी मिल सकता है लोन टैक्स एवं निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन के अनुसार यद्यपि क्रेडिट स्कोर ऋणदाताओं के लिए उधारकर्ताओं को ऋण देने पर विचार करने की दिशा में एक शुरुआती बिंदु है लेकिन यह एकमात्र मापदंड नहीं है जिसे देखकर ऋणदाता लोन देते हैं इसलिए अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी आप ऋणदाताओं से होम लोन ले सकते हैं लेकिन आपको ऋणदाता को अधिक दस्तावेज देने होंगे जिससे ऋणदाता समय पर ई e के भुगतान की आपकी क्षमता और आपके इरादे के बारे में संतुष्ट हो सके जैन के अनुसार ऐसी परिस्थिति में आपकी शैक्षणिक योग्यता और जॉब प्रोफाइल ऋणदाता द्वारा उपयोग लिए जाने वाले महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं उदाहरण के लिए अगर आप डॉक्टर या एक सीए हैं तो यह आपकी नियमित आय को सुनिश्चित करता है ऋणदाता इस तरह की योग्यताओं के साथ सहज होते हैं इसी तरह अगर कोई सरकार में उच्च पद पर है जैसे कि एस या एस है तो उसे पिछली क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी होम लोन मिलने की पूरी संभावना है अगर आपकी सरकारी नौकरी या उच्च शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो भी आपको होम लोन मिल सकता है ऐसे मामलों में ऋणदाता आपकी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए आपसे पिछले कुछ वर्षों के बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं अगर वहाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप जैसे निवेश के लिए नियमित रूप से डेबिट की जानकारी मिलती है तो इससे ऋणदाता आपकी बचत की आदत के बारे आश्वस्त हो सकते हैं बैंक आपके बैंकिंग लेन देन की विस्तार से जांच भी कर सकते हैं यह समझने के लिए कि आप बिजली बिल या मोबाइल बिल जैसे यूटिलिटी बिल का भुगतान नियमित रूप से करते हैं या नहीं इससे ऋणदाता को आपके बैंकिंग लेन देन की नियमितता के बारे में जानकारी मिलती है अगर आप किराए की जगह पर रह रहे हैं तो वे आपके किराए के भुगतान की नियमितता के बारे में भी वेरीफाई कर सकते हैं आपकी खर्च और बचत की आदतों के बारे में आपके बैंक स्टेटमेंट से जाना सकता है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आप समय पर लोन को चुकाने में सक्षम रहेंगे या नहीं बैंक आपसे ऐसे किसी व्यक्ति से गारंटी दिलाने के लिए भी कह सकते हैं जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर अच्छा हो ये कुछ ऐसे वैकल्पिक मापदंड हैं जिनका उपयोग नियमित क्रेडिट रिपोर्टर्स के अभाव में ऋणदाता द्वारा किया जा सकता है हालांकि ये मापदंड परिपूर्ण नहीं है और हर बैंक के अलग अलग आंतरिक मापदंड हो सकते हैं इस तरह आप जीरो क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद लोन पा सकते हैं